love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal Don't be scared, just up back Mirror breaks after math When I hate, I attack por si pensaba que me iba a librar de otro berenjenal hoy, aquí tenemos otro. Tan tan tan tan. No sé si se aprecia el desnivel, pero eso tiene el 6 o el 7% de desnivel con piedra irregular. puro MTB. Puro MTB con carrito. Extra de plus. Toma ya. Ruta o reto. Tenemos comida, tenemos agua, ducha, nos falta el sitiazo. ¿Dónde dormiremos hoy? Ah, cosas del destino. Eneo, en unos momentos averiguaremos. Pues nada, ya hemos encontrado sitio, en mitad de un bosque, al lado de un río, desviándonos un poquito del camino y hemos cenado y suficiente a descansar y mañana más. Buena nit. Aquí es donde vamos a pasar la noche. Ahora está oscuro, no se ve ni, media torta. porque está la bici, el carro y el hotel. Y el pequeño Neo, que ya quiere meterse, ¿a que sí, Neo? Vamos a dormir. Qué locura de ciudad, pato, burgo, donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas.